товарищи, намеченной, в соответствии с намеченной программой, в настоящее время заканчивается подготовка многоступенчатой ракеты-носителя и корабля-спутника «Восток». Ход подготовительных работ и всей предшествующей подготовки показывает, что мы можем сегодня решить вопрос об осуществлении первого космического полета человека на корабле-спутнике. യജ്ഞാനം യജ്ഞാനം деревьям. Вам всем, всегда это деревья. Yeah. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ Желаю вам успешных полетов, успешных посадок на нашей земле. И чтобы наши рекорды, наши полеты, наши корабли летали все дальше и выше в космическое пространство. Приветствую вас и желаю успехов.